ಮಾರ್ಕೊಲಿತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ ಕಾರಲ್ಲಿ तो सरदार बुढ़ा पीछे सरदार आज दिन से बन जाओ सरदार तो बोल के आती खुरी तू बोली ना बोली ना कोई बात इसके ऊपर आग बुला दिले कोना बुला दिले देख कोई नहीं कहती कोई नहीं हमरा सरदार हाँ। बना के कुंडा हमारा बना के कुछ कर मार के मुझे मार हाँ। <laughs> हाँ। पुला दे पुला दे पुला दे वो बदला ले भी ना हाँ। उठ हाँ, उठ चल ओकरा मारी चलो चल मार भी ना हां ओ छोरा के मार भी ना हां सरदार हमरा मार लो के मार भी ना हां सरदार हाँ, जोर से मारे के है हां सरदार के ना मार भी बाली पकड़े लो और आदमी से पकड़े लो Yeah. <laughs> पक लेल कहै छै ओकरा पीटे चल त दुनू गोरा अपने में ही ही कर केते मारबी कोई छोरा की अभी ना सरदार चल मारै छी चल मारबी हाँ, मारबी हां सरदार साचो हां सरदार उठा लाठी कहमुस लाबिन लाठी रे ला लाठी ला ला उठा उठा ना हां छोरक ना है हां से ना मारबी My God! मैं मर भी मैं मर भी ना ना ना ना मर के क्यों मैं मर के रे सरदार अन तो कॉल किया ना मर भी वो मैं मर भी सरदार ने तो कॉल करा ली अब वो नंबर ये हम तोर बड़का भैया तोर बड़का भैया चिनो हाँ। सरदार ए सरदार सरदार चिनो हाँ। सरदार चिनो हाँ, मर भी ना उठा उठाए वो का देखो बेसी आइ मारे के आइ छोड़े के ना है ओइ दिना तनी भाग ललै ना हां सरदार मारे के है चौथा चल देखी छी आ आई नो भगी नो आई नो भगी नो एता जा रो गेल पेशाब करे हां सरदार एकरा हम पेशाब करा गेल त हम झाया लागल त हम लागल सरदार ये पकड़ले झारा पेशाब के लागी तू हमरा पिटाई खाय त देख लेली चल आयो कर छोड़ के नहीं छोड़ के नहीं ना आई झरा नहीं लागल हो देखियो देखियो पॉइंट फाटल हो पतला ही है ना पतला आ तू रे हिसाब नहीं लगती तोरा झरा लगता आई लगतो तो हमारा कहिए तो घूम जाए हाँ पहले झरा फिर ले तब जाए पीटे ना तो दोनों भाग जाए तो हम पिटाई खा ले छी सरदार खाए ना ए सरदार पिटाई खाए तो तीनों को खाए भाग लिए ना सरदार आई रे गाड़ी हम जाबे कि तू हमारी तो। हाँ, चल पिटाई ना है अब तोरा हाथ में हो ना चल पिटाई खाई के है आई हम ना खबुआई आई पिटाई खाइए तो तू दुनू गरा खाइए दुनू गरा खाइए हम ना खबु पिटाई हम देखी खिला दिए हो हम्म Itra. Sur. Ih, bukan lah. Sunna. Kemarin lagi lah. Cuma lagi bawi dia. Boleh tak? Tak boleh. Bumi kan? Bukan lah lu. Bagi yang gil gil ni. Trip. Dikita. Sudah lah. Ini abis. Amar jadi kena macam. Ah, Atau ke Sardar kono ju? Sardar kah? Ah, ah. ah mau kereta itu wait pasi gir tiar. Jal gir aja, gir jauh. Nah mar, mar, mar. Megi, Megi, Megi. Ruk, ruk, ruk. Jauh. Oke, jauh. ना गाड़ी नहीं निकली नहीं निकली लाठी लेके तो बोलो पीछे रुके ना पाक सॉरी रिचर रुके Kau ini mau sadar? Nggak kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. Kau ini. puno kuat siguro mardal kaya gugura mardal tu bukra apa kami ciki hai ये इधर ये समझ ले हमारा जेने मारे तू ना तेने मारे तू को भाग चाहिए अरे ये जरूर मारे तू ayhonna markabo ibiro ibiro Bak. Ne ne? Ne Yemez. Ne Yemez. Ne nasıl? तोरा बोल भी तोरा लोग कौन तू ही बा तोरा बोल भी तोरा लोग कौन तोर घर चाय तो टोके टोके पूछो ना नहाना जाएगा वो पानी मारे तो ली ओकरा के चाहे ना टोके टोके टोक टोक टोक टोक टोक आ तो ओकर दे मोर करे को मोर करे मोर मोर हर नहीं करे मारना रुकना रुकना रे मारिना देखि छ मेरो माथि किन मारिना मारिना मारे छ मारे छ या बदले छ मेरो मारिना अर्को छ तू मारिना मारे छ मारिना यो बारे छ हाथम रुक चल ना प्रोसी हम बरा ट्रोल मारिना रुक ना मारबिना कंट्रोल छ ना मार के होइन मार के होइन मार के होइन Para, cara! Para! Para, não! मर भी मर, मर, मर, अरे अच्छा, अच्छा।, अच्छा तो तू हमारे ये घर बाहर बैठे रे कहाँ से कंट्री कॉल आया रुके ना मारी तो ले सरदार रुके ना जरा अभी रुके ना Marina, इतना अंतर तुम्हारा बाहर है लाके तो ना तुम्हारा बाहर पड़ले है एकरा पीछे लाग पुनः दुख हो हाँ। कितनी हीरो लग चिंता ओ चिंता में मत जा हमरा मरल का हमरा मरल ओ हमरे मार के एक पुला देले आ तू बाहर लागले ना Rukat rukada rukada rukada rukada parin Vai, puxa ali sini, puxa lagi.